с пяточком. Большой-большой секрет. Який сьогодні? 12 березня. 12 березня. Перший сніг, перший сніг у березні. Дощ вже був. То навіть гроза була якась там, кажуть. всій красі радіє. Там наш клуб, енергетик. Де? Де був вчора Тут у нас алея міст побратимів. Міст побратимів міста Вижгород. або скалики лежать. Ще yeah. ми йдемо на недільний ринок. Ну, Той ринок, що проходить у неділю, який тут називають ярмарок. Хочемо халви. Тут вкусніша халва. Інтернаціоналістам так би мовити. Це той самий дім, який влучила ракета. Та було один раз. Я ще в ліс ходив знімати. впливає. Музей, музей історичний міста. Нова пошта вже працює.